Halo para member Universe, balik lagi di channel terfavorit kalian yaitu Anime Universe Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan review pada salah satu anime yang menurut saya tidak kalah mantap dari konten sebelumnya Oke, untuk menghemat durasi jadi mending langsung kita mulai aja Judul animenya yaitu Mesudachi The Animation Anime ini mendapatkan rating sebesar 6,89 dari penonton Dan digarap langsung oleh studio bernama Souten Menurut pendapat saya pribadi nih, untuk rating segitu udah cukup sih. Karena menurut saya tuh animasi dari anime ini tuh kurang mantap dibandingkan dengan animasi anime yang biasanya saya tonton. Tapi yang membuat anime ini mendapatkan nilai plus adalah alur ceritanya yang bagus. Untuk alurnya sendiri itu menceritakan tentang adanya dua orang pria dan wanita yang belajar di sekolah yang sama. Dulunya mereka berdua merupakan teman masa kecil di sebuah desa, di mana si wanita adalah anak dari saudagar kaya sedangkan si pria adalah anak dari petani. Semasa kecilnya si wanita selalu mengganggu si pria, bahkan hingga remaja pun si wanita sering mengganggu dirinya. Hingga tiba-tiba si wanita itu menemukan majalah ketika bermain di rumah si pria itu. Semenjak penemuan majalah itulah cerita mantap-mantap mereka berdua dimulai. Untuk versi lengkapnya mending kalian tonton sendiri aja deh biar lebih wow. Oke, sekian dulu pembahasan dari saya. Kalian bisa komen di bawah untuk memberikan pendapat kalian. Dan buat kalian yang mau nonton animenya, linknya ada di kolom komentar. Terima kasih semua, salam anime universe.